Вот приветствую вас, дорогие мои подписчики. Вот это полусухая стяжка пола, который мы вчера залили. Под уклон и кое-какие-то места под этот... Ну, что называется? Ну, под уклон и с перепадом, то есть вот такие места залили. Вот под уклон, место для плиты делали вот красиво и удобно для плиточных, ну, который делает плитку. Вот, смотрите и оцените нашу работу. Вот, смотрите. На эту сторону тоже так. Мы сейчас брызгаем с воды, чтобы было нормально и лучше для будущего. Вот. Вот. Вот и все. close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left